ये है नहीं ये टिकटॉक ये टिकटॉक वीडियो नहीं है ठीक है ये सीरियस वीडियो है सीरियस मैसेज है इसलिए हमने सूट पहने ये मेरा कॉन्फ्रेंस का सूट है और ये मकान का वॉल्टियर का यूनिफॉर्म है तो ये वॉल्टियर का यूनिफॉर्म पहनता है तो जो है लोग इसकी बात सुनते हैं जमात खाना में और तो इसलिए हमने सूट पहने इन हालात में जो चल रहा है जो जो बीमारी चल रही है और जो परेशानियाँ चल रही हैं उसके दौरान में हमने सोचा कि ईद का मौका है तो हम जो हैं आपसे आके मिलें और बात करें और अपना एक दिल से आपको एक पैगाम दें आपके साथ कुछ शेयर करें ऐसा लगता है कि खुदा को हमारा ख्याल नहीं रहा है एक शख्स ऐसा है कि जिस पर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं हमारी दुनिया में मेरी अदान की और अमान की दुनिया में एक शख्स ऐसा है कि जो सुबह हमारे उठने से पहले से लेके रात को हमारे सोने के बाद तक हमारा ख्याल रखता है क्या कहते हो दान मैं ब्यूकल मैं ब्यूकल सही मैं ब्यूकल मैं ब्यूकल देखे ठीक बात है I don't speak Urdu Binesh thank you कि तुम इतनी अच्छी बीवी हो thank you the best food ever thank you कि उर्दू में बोलना थैंक यू कि तुम इतनी अच्छी मम्मी हो उर्दू में ट्राई करो um, हमा, हमारे um, mummy make um, uh, बनाती है बन बनाती है खाना खाना ग्रेट खाना ओके तो मैं और अदान तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी शरारतों के बावजूद हमारी हमारी तुमको परेशान करने के बावजूद सुबह से लेकर शाम तक हमारी हाँ, सारी उल्टी सीधी हरकतों के बावजूद तुम हमारा ख्याल रखती हो और हमें प्यार करती हो और आ, तुमने हम दोनों को अभी तक घर से बाहर नहीं निकाला तो थैंक यू उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदान ने तुम्हारे लिए उर्दू में एक पोएम लिखी है हाँ आज हमारे ईद है लेकिन हमारी ईद तो रोज़ होती है क्योंकि हमारी ईद का चांद रोज हमारी साथ हाली है, है। प्यारी मम्मी आप हो हमारे जान हो आप हमारे प्यार हमारी ईद आप से है से है क्यों क्योंकि आप हमारे चांद हो Good job. I don't speak Urdu that much. <laughs> we can tell. Thank you, Vinesh. Please keep taking care of us. Please make butter chicken every day.